है कि दिल दुखा है मेरा तो अपने दिल के सारे हालात लिख दूंगा दिल दुखा है मेरा तो अपने दिल के सारे हालात लिख दूंगा शायर जनाब अपने लफ्जों में पूरी कायनात लिख दूंगा शायर जनाब अपने लफ्जों में पूरी कायनात लिख दूंगा और उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात औकात ना करे उसे उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात औकात ना करे मैं अपनी औकात पे आया तो उसकी औकात लिख दूंगा